күмүш күзгү реакциясы бул альдигидтердик аммиак күмүш бирикмелеринде кычкылданып металдык күмүштү пайда кылуусу эгерде пробирка таза болсо металдык күмүш анын бетине күзгү сымал капталат бул күмүш күзгү реакциясын формальдигидтин суудагы эритмеси менен жүргүзөбүз формальдигидти пробиркага куябыз бир аз аммиактын суудагы эритмесин жана күмүштүн нитратынын суудагы эритмесин кошобуз эритме күрөң түскө өзгөрөт андан соң карарат бул металлдык күмүштүн чөгүп жатканы эритмени жакшылап аралаштырабыз металлдык күмүш жарым жартылай чөгүп пробирканын бетине күзгүдөй жылтырап калды суюгун төгүп салабыз да пробирканын бетиндеги күмүш күзгүгө карайбыз пробирканын бетинде күмүштө жалтыраган так калып калды бул күмүш күзгү реакциясы